mundo. Oh meu Deus, pra quem será? Gaúcho tá me chamando. Oh meu Deus, pra quem será? O que amor que será pra meu mal. Gaúcho tá me chamando. Eu fui, mas não pude entrar. Gaúcho tá me chamando. Eu fui, mas não pude entrar. Importa O Upada Upada Peshadu Ela Kukiya passar Gaúcho tá me chamando Eu fui, mas não pude Gaúcho tá me chamando Eu fui, mas não pude o porta estava fechado, eu não podia sair. O porta estava fechado, eu não podia sair. Mas sete anos, pessoa. Call 到八钢上班了。

Hare Hare

Primeira É eu quebrar os dois X. É, senhoras e senhores, aqui dentro de pouco instante vai, vai ter a pinga de uma é, de reais de dinheiro e uma galinha assada e um litro de pioca. Ainda tem ainda é, carteira para descer alguém interessar, viu? E obrigado à presença de todos vocês que estiveram aqui nesse maravilhoso evento. E até para o ano, se Deus assim nos permitir. Obrigado. Publicou? Não cago agora. Como é que é? Bora. É, beleza? Beleza. Beleza, vocês podem destruir o boi aí, vai, pode destruir. Vou. Eu puxo roubar a patinha. Eu sou Lira, boa noite. Bora. E aí? Tchau. É bonito. Né?